Вие како председател на Граѓанското сдружение на бранители, со какви притисоци се соочувате во последниот период во соглед на политичката состојба во Македонија? Па, со какви притисоци? Се наразлични, како што гледаме моментално и да речам со последниве случувања со бомбиве да речам од опозиција што ги објави толку не бевме ние исплашени за време на конфликтот, кој што сме сега. Што можело да не снајди, што може во иднина да не снајди. Со функциите што ги бркаме, со изјавите што ги даваме и со вистината што сакаме да ја докажеме. Значи јас председател на Сдруженијево не дојдов по некоја заслуга да речам дека сум фрлам најмногу бомби или сум бил најхрабар, не знам што. Имаше од е, предходното владење да речам, извесен криминал да излупотреба на, на службените положби Тие се направени, да речам, со минување од власта, значи ги плајчала дебело, за да се чута и за да биде се во ред, за да нема поплаки, за да нема пожалби, да нема барања, како што, како што и сега излегува, например, Сдружение на полициски структури, не знам како да ги наречам овие, со црниве кошули, со крстови, со... Не знам ни која му е целта, ни, ш... ни што му е задачата. Да речам што ни ту еднаш до сега не побарале ништо за бранителите. Цело време само ја брана власта од нас, од кого? Од самите нас. А до вчера бевме сите заедно. Сега со притисоци со мобинг. Сдруженијето преди се значи е формирано 2002 година. Формирано е нормално да се бори за за правата на бранителите. За донесување тој фамозен закон за припадници на безбедностни сили, донесен во 2000 пречистен во 2002 да речем, и уште еднаш таму во 2006 се е пишено, ништо не е изнесено и да речем и, и потврдено. Значи не знаеме ние со тоа уверение што го дава Министерство за одбрана кај не е валидно. Од 2002 до од 2002 до 2004 мислам дека имавме некои поволности во здравство, да речем со тоа уверение. Во сите области како беше, не знам. Па после и тоа во здравството сегде имавме имавме подоставување, да не плаќа припадници на безбедносни сили, кој мислам кој не беше вработен. От тогаш нанаму, со тоа уверение само можеш директно на факултет. И то зависи од кој факултет има, да речам, го прифајче тоа нешто. Ослободени сме од партиципација и сме во државна квота, да речам, внесени сме во државната квота, може да бидеш кај сакаш. Тие се поволностите, барем нови на, на, на Кирил методи, како беше нашиот повод. И да, и ова и за можеш во студентски дом да, да добиеш место без да имаш партиска книжка. во да речем, се состои од малце се во, пол, во полузрастната група, така да за на факултет никој не е. Здравството две години помина. Јас сум моментално, да. За децата не ни важи тие паволности. Значи ништо не сме искористиле, сето тоа е мачкање се мочи. слободно можам да кажам дека отприлика во проценти 70% може поиќе. Од 1200 да речем. А на ниво на, на Прилепска општина со сигурност или со несигурност, не знам, од прилика, од прилика се со уверение 5000. Значи резервисти редовни посебни така. И потоа па заклучив дека голем дел има притисоци пред, преди се што се членено воздружение, а после и ако се позиција опозиција. Значи без партиска книжка моментално и без улизување на власта во прилеп, па и пошироко како што гледам, не може човек да просперира.